Moja kati ya habari kubwa za kimichezo ambayo inatikisa vijio mbalimbali vya kimichezo kote ulimwenguni kwa hivi sasa ni tajiri kutoka nchini Qatar, Hamad bin Jasmin bin Jabal bin Mohammed bin Than Al Than amedhamiria uh, kumsajili mshambuliaji kutoka nchini Ufaransa na klabu ya PSG uh, ah, Kylian Mbappe endapo atapata ridhaa ya kuimiliki klabu ya Manchester United kwa kitita cha pound bilioni tano. Wachezaji wengine wanaotajwa huenda wakatua Old Trafford chini ya utawala wa tajiri huyo ni wale wanaokipiga kati ya klabu za Bayern Munich pamoja na klabu ya Real Madrid. Sheikh Jasmin ambaye pia ni mwasisi kule nchini katali anaongoza katika kinyang'anyiro cha kuchukua mikoba ya kumiliki klabu ya Manchester United na tayari nyota kama Kingsley Coman na Eduardo Camavinga pia wanaripotiwa kulengwa kwenye mipango ya kununuliwa na uh, klabu ya Manchester United, lakini hadi sasa Jasmine anashindana na Sir Jimmy Ratcliffe katika kinyang'anyiro uh, cha kununua klabu ya Manchester United kutoka katika uh, mikono ya familia ya The Glazers. She Jasmine anataka kumnunua Kylian Mbappe kutoka katika klabu ya uh, PSG Paris Saint-Germain mara tu atakapokamilisha mchakato wa kununua klabu ya Manchester United. Maoni yako ni yapi? Unaweza kushare nasi kwenye pande na comments hapa kila ambacho nimekusogezea hapa. Mimi naitwa Dosman Bismarck, mpaka wakati mwingine.